Bastos ka! Ikaw nang gigit! Bastos ka! Tangina mo! Tangina mo! Tangina mo! Dumi-dumi mo! Ikaw nang gigit! Bastos ka! Dumi-dumi mo! Dumi-dumi mo!